Ja, ja. Es wird so, dass ich in dieser Bitch-Rapper-Szene so wie drittes erzähle Mit der Wingis Regel, so kriegt ist wichtig, das zu schauen Und zumindest ist es auch der Grund, warum ich das Video am Silvester Letztes Jahr wurde ich so oft betrogen und verarscht. Du bringen glatt langsam aber sicher Enttäuschungen mehr Hass. Willens kannst ich mir, dass ich verloren und mehr hab. Und auch, dass ich viel sage, was meinem Short Durst entfacht. Betrüger, die jeder meiner Schritte verfolgten, mehr Lügner. Sie haben mit mir den Wille genommen und bei Melodie verfall hab ich öffentlich schwöre, beschwächen die zerstörerisch im Köter meine Stimme erhoben. Sie fesseln mich noch, was mir bleibt, ist meine Stimme, weil ich meine, das ist schreib wie kleine Bitches. Nein, wie meine Ex mit das doch wenigstens, wie viel Output ich habe, wie Vorstrafen, das schreibe ich vor. Sowas nenne ich Vorhaben, nicht mal sechs Videos in zwölf Monaten. Ich helfe beim Kaufen, weil sie erst wollte und sie friss nach Gummi und ich holte es ihr und dachte, alles wird im Kopf komplett okay gewesen, hat jemand den anders gedacht. Ich war eine Marionette, doch die Kondome waren für jemanden anders gedacht. Die ganze Zeit ein Mittel zum Zweck, die, die Person, was du machst, ist selbstverständlich, zehn wenn nicht und du wärst schnell zum Krieg. Das Wochenende Zeit war das, was ich sie früher fragte, obwohl ich weiß, dass sie bei meinem besten Freund übernachtet und sie mir sagte, schönste wenn dein Himmel fahrt, obwohl sie wusste, dass sie mein größter Schön am Himmel war. Machte mir Hoffnungen, doch wollte mich nur ihren Eltern verstellen dass sie mich kennen, soll, eben und ich dort Pläne Ich will nicht wie jeder sagen, dass ich dich sehr besser bin, aber ich hab das Geld für dich, muss es durchziehen, wie Messer klingt. Time.